se para allá. Ahora Bueno, básicamente lo que, lo que nosotros hacemos dentro de las masterclass es poder conocer a los artistas que vienen cada noche acá. Eh, no siempre es fácil, eh, porque los artistas están más concentrados en, tocar o, no, alcanzan a llegar donde estamos nosotros ahora. Entonces son muy pocas las veces que tenemos artistas internacionales tocando en Chile y que más encima pueden venir acá a la escuela a, compartir sus experiencias, básicamente. ¿okay? Él va a estar el día en el Caupolicán. Eh, vamos a ver la forma en que vayan todos. Y, y básicamente eh, preguntarte para que después empezamos un formato de, preguntas, eh, que nos cuentes, que le cuente a la gente tu nombre, ¿cierto? En tu, parte, cómo partiste en este mundo del certificado y producir, si fue primero o primero producida, para que entiendan más o menos como, como parte. ¿vale? Entonces voy, voy, a intentar en español, pero no, no sé. <laughs> Hay no, ah, que... yo te voy a ayudar. Ok, entonces mi nombre es Fabio Florido y soy de Italia y eh, o oh, sacaron, sacaron temas en, en, en sello como Minus, de 18 o Shytech, de Dubfire y Elevate, Picketan y muchas muchas otras cosas. Y bueno, yo personalmente pensé eh, como clapper, eh, como, como, bailarín, como, como, bailarín. Como, claro. era, público de fiesta, claro. Ah. Claro, Él ha sido un club a, bailar. Y creo que esa es una cosa eh, muy, muy importante porque tienes que, sí, tienes que saber eh, antes, eh, sí, antes lo que te gusta bailar, cuando alguien, eh, cuando alguien lo pincha. y, esto sí, para, no sé, descubrí descubrir la música electrónica a 15, años, algo así. Y, a 20 años me fui en, Londres, donde viví 4 años y también porque sabía que Londres eh, tenía muchas más cosas que Florencia, mi, casa en Italia, más clubs como Fabric, más cultura. Y yo sí quería descubrirla y disfrutar. Y paso a paso, eh, a, producir antes que... A, ser DJ. Sí, antes que ser DJ, como dos, no, no bueno, tres, tres, años antes. Y no quería ser DJ, yo quería solo hacer música y bailar. Y, um, I was hoping ya okay. de que podía, esperando? Sí, que podía escuchar mis temas bailando. Esto, mm, this was my, my, my first, you know, goal. Okay casi siempre lo, que él quería escuchar su música bailando, que es lo que uno como productor espera, poder escuchar sus tracks en un club. Quizás no tocado por uno, quizás tocado por otro DJ. Y, nada, eh, después, no sé, well, ah, I'm gonna say this. English. Eh, after this, um, I started to feel that I wanted to play music, I wanted to make people dance because sometimes when I was dancing, I didn't like the music and I was thinking maybe I could do better. Ah, Claro, lo, que pasa es que antes de esto, él para hacer su música pensaba en la gente que estaba bailando, entonces cuando la gente no bailaba, él pensaba que él podía hacer música para que la gente bailara, básicamente. Entonces estamos hablando de, un productor ¿cierto? que hace música directamente para el dancefloor, hace música, producía música de dancefloor antes de ser DJ. Y tus primeros tracks, ¿cómo los empezaste a producir? ¿De qué forma? bueno, yo siempre con, con Ableton Live y eh, inicialmente, inicialmente em, eh, solo, solo digital porque digital, digital porque sí, no, tenía, no tenía dinero para, para comprar synths y cosas muy muy caras y empecé solo con Ableton Live y y bueno, mucho, un montón de plugins, de plugins to plugins. Um, year after year, also when I started to DJ, um, uh, yeah, with, with all the money that I was making, with the For gigs, I was spending, I spent everything in, in all the equipment that now I have, and uh, uh, so now, ahora, now I'm, um, I'm using el balance from digital y analógico. Entonces, después, después como ya empieza a trabajar como DJ, todo el, todo el dinero que se recupera de DJ, la verdad 1 es, lo que hace, lo que, gasta en sus máquinas es todo lo que invierte, o sea, todo lo que gana lo invierte en sus máquinas. Y ahora ya hay un balance, ¿cierto? También, porque antes era todo digital, lo que usaba, ahora hay un balance entre análogo y digital, ¿ya? Como veíamos las máquinas que son mucho más caras que un plugin eh, descargable. Y, cuando parte tu, porque estabas haciendo tracks, ¿hubo algún, cuál fue tu primer track que te impulsa a, ser más conocido? Porque muchos son productores y están siempre haciendo música, pero hay, hay un track de esos que lo escucha alguien, que fue tu primer DJ que te llegó un feedback? o que te empezó a tú mandaste la música a todos los sellos, o, alguien dijo, no, yo te escucharon en vivo, ¿cómo? cómo? Eh, bueno, no sé, es un proceso muy eh, eh. largo y complicado, pero tienes <laughs> que, ¿cómo se dice? You have to, yeah, you have to be constant. And I think los uh, the first tracks, I put out the first tracks just because I wanted. I wanted to put them out, so I didn't care about uh, the label, if it was big or not, all I cared was to have them out. Okay. Mandó, los primeros tracks los mandó a todos, sin tener en cuenta que a qué, a qué mail, a qué label, a qué sello lo iba a mandar, sino que mandó tracks a todos. Es muy importante también lo del feedback que podía tener. Yeah. And then, yes, the, the first guys were, uh, well, Richie was one of the first ones okay. from like 2010. And uh, yeah, da, Capriati, Marco Carola, empezaron a, a poner mis temas y, y así que bueno. But I think the, the minus release was the, the book. Okay. So until 2014, uh, 2013, 14, It was okay. I was playing, my tracks were played, but the minus release was like okay. Okay. Pero ah, como decía, muchos DJs, el primer DJ que fue partido era Richie Houghton, que es dueño Minus, entonces esa es como la bomba que le ayudó a, salir al estrellato, entre comillas, que después del 2014, también los temas que han tocado por Marcos Carola, por Capriati, por Tap Fire, pero antes de eso, antes de que saliera por el sello Minus, era, era más normal. De ahí para adelante se, sería como el hito de su carrera haber publicado en Minus. Okay? Yeah. And I think it's important to release tracks the same as to put yourself out and, and play. Because you have to play people as to, to know you and so you can't just be Well, obviously you can, but if you want to be really successful. Que siempre, entonces hay una, hay una una, ¿cómo se dice? Una, una influencia muy tecno de tu música cuando, cuando la, lo que escuchaba. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de la nueva, como el nuevo revival de la música old school de los 80? Porque cuando nace Jeff Mills, Derrick May, hay un nuevo revival para cómo, cómo asumir, cómo asumes tú en tus DJ sets. cuando tú, cuando tú haces tu música, sí. este nuevo revival de la música. Sí. Bueno, en, en, a ver, uh, some, I am more uh, focused on my path. Okay. So I, I, I know that the revival it's gonna happen every you know every five years or something yeah. like this. It's a circle, no? So everything gets maybe people get bored with something, so it's they, they try to get something from the past, which is amazing and I love to you know experience and dance that. But in my production and my, my style, uh, I feel that I don't want to get attached by this uh, and you know like just focus on my stuff and what I like it's it's, it's techno minimal and I don't want to you know I don't want to follow too much what the word is saying. I want to you know put out what I what I feel is mine. Yeah. Si bien mucha influencia, él de eh, the people are mostly the same. I cannot do the same live set every time, or you know I cannot use the same music every time. So I moved to Tractor which allows me to have, it's a bit of life, I think, yeah. tractor. If you use it with four channels and uh, you, you, as I said before, you take the loops and this and that, and with, with also Ableton with, with uh, uh, loops and, and samples, uh, it becomes something more interesting to me. Yeah. Entonces, el partido con vinilo, ¿cierto? Pero es lo que le pasa a muchos DJs, al menos que no había muchas cosas que hacer, la verdad, uno pone un track y pone el otro y, ahí está. Y a él le gusta mucho más mover perillas. Del vinilo pasó a hacer un liveback, que el liveback era Lyser con Ableton, con la APC40, que es un controlador, y una UC33, que fue el primer controlador con Knox, que salió de Midiman hace un tiempo. Y con eso hacía su liveback. Pero como le salió una residencia de estar en un club constantemente, no podía tener solo ese liveback para tocar viernes y sábado, o jueves, viernes y sábado, todos los fines de semana. Porque la gente sabe que entonces necesitó empezar a, buscar más música. Y con el tractor fue la solución con la cual le dio este, esta finalidad, tener el tractor y poder poner más música y tener muchos loops con 4 decks, el tractor con 4 decks y uno puede tener loops, samplers, remix decks, puede hacer mil cosas. Entonces ese era el formato antes del que está usando ahora que es un mix entre ambos, entre liveback y DJ set. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que como si quieren, esto podemos ir preguntando inmediatamente, no, no es que terminemos y preguntamos, pueden ir preguntando cuando quieran. ¿Algo? Bueno, por ejemplo, el, tractor lo, aprendió a usar, lo aprendiste a usar, digamos, así metiéndote solo o tú solo Sí, solo. Investigación, todo. Sí, sí. Sí, que lo quería, lo quería usar y disfrutar y, no sé cuánto I don't know how, para much I need it to, to be like, okay, I can use ah, it. Maybe, maybe ah. one month, ah, un mes. Sí, pues depende, él, no necesitaba tanto porque quizá lo, lo que necesitaba era para eso. Eh, después, uno cada vez con los software tiene muchas cosas. Uno nunca termina de aprender casi. Todos los días hay algo nuevo, siempre versión y todo. Entonces, pero el, concepto básico lo aprendiste en un mes. ¿Tú eres músico? ¿Tocas Toco piano. Bueno, hace mucho tiempo que no toco, pero sí. he hecho una, escuela en, Florencia, que es Giuseppe Verdi. bueno, es un conservatorio, pero no, no, tengo el papel porque mi eh, uncle Trabajaba ahí como she was doing uh, lessons, piano lessons. So I, was a little kid. I was going ah, there after school every day to learn and uh, and also the la, la, ¿Cómo se llama? La, Pero hace mucho tiempo que no, no, sé, no sé si ahora podría. Pero es, fundamental, ¿Cómo interpretas tú la, base musical, la importancia de la base musical para el productor? Eh, claro que es importante, es importante para distinguir. Para, distinguir. Ah, distinguirse. Sí, distinguirse. Em, pero no tan Okay. Entonces, si, si, eres un buen... If you, if you listen when you are going out to dance, and you have this in your blood. You, you just go there and you want to do it with YouTube, like there are a lot of tutorials, you have a lot of ways to learn, even if you are not a musician. Yeah. Entonces tu, tu invitación es más, más de piel. Sí. Es como más de pasión, o sea, la música, pues, si él la siente, es mucho más importante esa, esa, esa, ese feeling que tanta instrucción de saber tanta música, porque como dice, hay muchas páginas en YouTube de, tutoriales para aprender música y, y, hay varias, pero lo que a él más lo mueve sería que es cuando tú lo escuchas tú traes que te mueve, que, no sé cuántos productores hay, pero, pero es como uno hace la música. La música cuando uno la hace y encuentra la melodía perfecta, cuando esa melodía te llega, no es distinto acá es muy distinta la música que uno hace a música pop comercial, music. Porque la, esencia es distinta. Uno hace el track cuando lo siente y dice, aquí está listo, y tú lo escuchás y lo sientes. En cambio, un, track de comercial es cuando tiene todo súper perfecto para que se venda. Sí. Y no son, no son compatibles. Es súper incompatible la verdad. Sí, y también para comercial tienes la métrica, tienes que seguir, eh, the start, el, el little break, and then <laughs> build up, drop, yeah, with the underground techno, it's, no, no hay, no more, no. yeah. Entonces ahí, ahí está más o menos, podríamos entender por qué te gusta Villalobos, que hace estos viajes. Sí. Bueno, parte, bueno, Ricardo, chileno, sí. nosotros lo conocemos y, y, y se echan, hay muchas sesiones de, de tracks en la underground music que uno echa a grabar. No tiene nada predestinado. Uno pone el rec y empieza a grabar el track. Y sale el track. Y, graba y corta y hace el track. No sé si tú has generado cosas así, por, lo que veo, eh, pelando, nos lleva la regla del comercial porque hace música underground, ¿cierto? Más feeling. Y, ese, es como tu, forma de trabajo, sentirlo, ver cómo, cómo, cómo, trabaja la gente. Pues somos artistas, es una, es una arte como no, brincar, pues, sí. Nadie puede decir, no, esto puede decir no me gusta. Es, No que... Eh, es, muy, muy subjetivo. Sí. Claro. Tu, visión para adelante con tu música eh, actualmente, qué, toca tocar? ¿Cuál, ha sido tu festival más importante que has tocado? Bueno, uh, well, uh, Awakenings. Awakenings okay. in, uh, yeah, in, Holland, in Amsterdam, and well, Sonus in Croatia. Ah, yeah, you know. <laughs> yeah, there are, there are a Hay, hay muchos festivales y ahora más o menos se acercan como, como calidad, son todo producción y, todo, pero seguro en un mes voy a pinchar, no sé si conoce Tango, eh, en, eh, en Manai And this, I think this will be my best. Ah, pues, eh, bueno, va a sacar cinco tracks que lo está probando y viendo cuáles van a salir, pero no sabe por qué. Todo esto era como más productor de música, pero ¿quién te dijo que usar Ableton o lo que sea? Autodidacta, ¿cómo se dice? Autodidacta. Autodidacta. ¿Sí? Sí, sí, Cuando, empezaste como que dijiste, eh, ah, esto está usando como Ableton o, ya estaba como la tecnología como para saberlo no. Vale, no, creo que, no, no creo, seguro un, amigo, un amigo me, me, pasó el Ableton, entonces yo, ah. sí, mm, ¿cómo se dice? I found myself Ableton y, me, encantó mucho porque es, es, muy, es, muy rápido. Sí, si tienes una idea o algo que hacer con Ableton, la puedes hacer rápido con, con Logic o con Logic, o Pro Tools. Sí, vale. sí más lento. Te la, pierdes. Sí, eh, el, hecho de, los softwares es porque, bueno, él, él como decía, pues, un amigo lo tenía y lo puse a usar. Pero quizás si no aceptaba ese software, igual la música es otro el sentimiento, es más de piel que del software que se usa. Uno cuando hace música puede tener cualquier cosa para hacerlo. Sí, sí, claro. Ahora, ahora estoy, eh, ahora, ¿cómo se dice? que tengo mucha máquina como, o, analógica o drums o bla bla, entonces eh, recuerdo. Sí, sí. Al record. Ah, grabas. Sí, grabo. Sin Ableton. Entonces grabo y, luego pongo los, ¿cómo se dice? audio tracks en Ableton. Claro, ahora tiene más máquinas analógicas y las tiene que grabar directo. Es distinto cuando uno usaba solo el software para trabajar. Ahora, Ableton, a nivel de productor, más que... Es como la, fue la revolución desde el 2000, cuando salió por el formato de trabajo, por el workflow, como uno trabaja era demasiado rápido para trabajar y no hay ningún software que lo haga. Te pueden decir, no, que hay otro que suena mejor, sí, pero depende tu sonoridad, tu sonido. Todos los software son buenos si los sabes usar y si tu sonido es, si tu sonido es propio, que son las cosas de piel, de melodía, de, ese tipo de cosas, son las que con cualquier software se puede hacer, con Pro Tools, que es el software como más, cuadrado, y hecho melodías súper linda Este software que sido tracks de, software súper malos que la gente dice, pero no, no es malo, sino que tú ves el resultado. Y, el resultado de la música, voy a lo mismo, más que los equipos es lo que se entrega, lo que, uno va a entregar. Eh, entonces, esa conexión con el público, tú la, tus, tus DJ nunca va a ser igual al otro y tú puedes cambiar mucho porque estás muy conectado con Sí, sí. eso es me, me, gusta más eh, los clubs donde... Más cerca. Más cerca, así, ah, donde la, se llama? La, mesa del DJ. La mesa del DJ, más cerca con la gente, así que me, no sé, la, energía viaja. Fluye. Fluye, fluye. Más fácilmente. Sí, sí. sí. es difícil para mí, no, no, no, lo sé. ¿Otra pregunta? Eh, sí, eh, ¿cómo, fue tu, I think, the think that like with the new crowd, your your feelings okay. about the, yeah. the, first time you started, yeah, like in English. Uh, obviously, so I'm gonna say uh, why this is in English. <laughs> so uh, it's it's it's not easy, but you you try. So sometimes you go, you think that you are gonna make certain music, but then you arrive to the place and it's totally you can change, but in the beginning I wasn't able to change so much, so sometimes it, it's just like this. So the, if there is one night bad, but then it's for other nights really good, it's, it's a balance, so it's, it's not really a problem. And uh, with experience, after experience, I think uh, you, just, um, it's normal that you improve yourself. So you just have to be aware, open your eyes and, and see, you know, when you did something wrong, when you did something good, learn and do better, always better. como, te decía, siempre las primeras noches son difíciles, ¿cierto? A veces al principio no se lleva un set que se puede cambiar mucho y, no siempre hay buenas noches. no todas son buenas noches, hay una mala noche y una buena noche. Pero con la experiencia, como te explica, eh, te va ayudando a, decir esta buena, esta mala y, así no va creando tu, forma de tocar, básicamente. La experiencia es súper fuerte para poder, para, conocer el público. Uno ya después empieza, empieza a, ver a la gente y saber con qué gente se puede conectar. Hay gente que está tomando y no, te va a conectar, pero con la que está bailando hay gente que tú sabes si está conectada contigo. Y eso, esa conexión es la que uno busca como DJ. and also uh, it's good to do a little research like if you go first time ah, in a new country I always look like okay what the people are what's going on there like it's, it's techno it's this and that and, and so you know before trata de buscar trata de buscar en, en un país qué son si son muy techno o, o cómo son buscar por internet cierto si puedes ahora lo mejor es poder estar más tiempo poder ir a los clubes que va a tocar. Eh, sí, sería mejor. Acá, en Chile no, no, no somos mucho de club, somos más de fiesta. El lugar donde tú voy estar, tocó Kraftwerk y, han estado Marco Carola, han estado Nina Kravitz. E-, es el formato del lugar de hoy. ¿ya? Eh, es grande, sí. Pero pues la reacción se provoca porque te ponen un poco más Sí, sí, lo sé. No, es tan... Pero ah, ah, ah, a, la eh, gente... Eso, eso le voy a preguntar, ¿qué, qué, opinas del nuevo formato? Porque un formato nuevo, entre comillas, del formato Boiler Room, mm. que le estaba dando hace un tiempo atrás, del 100% el, 60% Boiler Room. muy poquito. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, sentir la presión? No, la presión, digo, cómo sientes a la gente cuando está en el estudio. ¿Te gusta conectarte con la gente, ¿Te vuelta? Eh, bueno, uh, no, maybe, uh, okay. I like to know there are people ah, behind, but I don't, I don't really look, no. Okay, yeah. But yeah, it's good to be when I'm surrounded by, by people. Some clubs now they are placing the boots in okay. the middle. Ah, I'm going to a lot of places where I was already there, maybe last year or two years ago, and now the booth is In the middle. So you have people all around no beat, BFP, pero I solo put. Okay. Only put and then full of people and yes, the, the energy, it's, it's, it's, it's, it's different and even if sometimes people are you know, touching or asking you for picture, I do it. Claro, no. Se fijan, el, el, el formato del boiler que se está dando hasta ahora eh, es cómodo, ah, Well, I think it's, uh, it's really diverse, so for each person it's, it's, it's different, so you just have to look what it's your path, because when I was, uh, when I was making music, I was releasing only underground, and uh, I mean only you know labels unknown with 100 likes on Facebook or really nobody knew. Uh, but then I was uh, I was going clapping every time with USB. Then with my music. So uh, I, because I knew that for me that was my thing. I knew that you know if I was gonna give out as much as USB to every DJ, I was going always. Ah, did it, esta mi music? this is my music, please. and release blah blah. And um, step by step they started you know to play to actually play the music. Yeah, it, it, it, it's, it's amazing when the big DJ play your car. Yes. Yeah. <laughs> Entender más o menos lo que él hace, siento, siento que el underground como clubber siempre iba a muchas fiestas con su pendrive. Entonces como la forma que lo hacía él, de pasar la música a muchos DJs que están tocando. Que es como, eh, la verdad que actualmente es, lo más cercano. Antes uno entregaba un compra y le entregaba al DJ. Antes, antes de eso le entregaba un vinilo. Ya llegar a un vinilo era muy complicado. Entonces, él, entrega ese, tipo de música y, sin pensar en, en, qué se lo va a sacar. pero es la forma. No sé si te... entrega el pendrive a, a los DJs. A los DJs, claro. Si se lo pasa y... Para que uno lo escuche, uno, uno lo escucha porque se lo regala, digamos. Sí, sí, sí. sí. Esta es tu forma de, de conexión con el disco. Sí, sí. y la promoción. Pero después puede, lo puede, él lo coloca. O a lo mejor no. A lo mejor no. Claro que... Pero algún correo, algún mail. Sí, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. eso, Como before the Rich, uh, eh, Richie eh, um, he played one of my tracks, I gave him five USB. Ah, One. Le dio cinco USB antes que tocara un track de él. A Richie. Pero porque no les porque no, no, no, one and then the next because in Ibiza we you know he was always there. I was like, did you listen? Oh no, I lost it. Oh sorry. Yeah, all, the time. I gave you another one. Then after one month, did you listen? Uh, at the end it is. ¿Envía un track o un set? Un, no, no, una hora, una hora de track.